trazer, nos trazer mais uma vez. Vocês têm dúvidas. você não entende. Estou tentando dizer que eu nunca quis tanto ficar com alguém. Me diz o que é preciso fazer pra te can say você não entende. Eu estou tentando dizer que eu nunca quis tanto ficar com alguém. Me diz o que é preciso fazer pra te convencer. Confia em mim. Esse ciúme é infantil Só você não nota Acho melhor desistir de me pôr a prova Vai nos machucar Vai nos machucar Porque você não entende Estou tentando dizer que eu preciso fazer pra te convencer? Confia em mim um pouco, juro, é só seu, meu amor. Porque você não entende que estou tentando dizer que eu nunca quis tanto ficar com alguém. Me diz o que é preciso fazer pra te convencer. Confie em mim um pouco, juro é só seu